vai dar o câmbio. Garra a bola, Madi. Câmbio. Quando você agarra a bola, você grita câmbio e você tem que girar no estilo horário, trocando de lugar. Tem três toques pegando a bola. se o outro time segurar, daí vai outro câmbio. Se o outro time perder, o ponto vai para o outro time. Bye. aqui, o terceiro toque não pode segurar, tá? Tem que rebater. Vai lá. Toca. João. Eu gosto do câmbio por causa que é uma forma de eu me exercitar ficar, e minha saúde melhorar. E através do câmbio eu sei jogar melhor vôlei um jogo que eu gosto bastante. Porque é divertido, é a gente trabalha em equipe, daí todo mundo ajuda um outro. Isso, isso. Câmbio lá, câmbio lá, câmbio lá. Boa!